Ovo što gledate to je praznina. U njoj ničega nema. Kad je ispunite zvukom, smijehom ili bojama, promijenili ste je. Ovako zvuči Maribor. radio is, is, uh, is definitely connected to, to um, experience of, of space, of distance, and, and not, the, not only the physical um, space which exists probably without us thinking on it, but also the space how you experience it. You, you yourself as a center and um, the world around you, you know, all the centers and, uh, which, which every person builds and in you know, thinking and, and experiencing of the world. video, it's, it's, uh, it exists very much in a moment, and if you miss it, it's gone. You don't get another chance. <clears throat> as a listener, as a producer, that ephemerality is linked to the fact that uh, that your your listener may go away at any moment. Your listener may not be paying attention. Your listener may be cooking dinner or driving to work, maybe listening on some crappy little box with uh, that's mono or has a slightly crackly speaker, or you have you have no control over how uh, how your material is being presented. udruge odnosno centra iz Čakovca, koji surađuju sa iz Maribora. A tu smo na festivalu koji je Ja inače eh, tu na festivalu Kiblix eh, sudjelujem i u radu radija, slobodnog radija, radija Kiblix. Sam festival eh, poteka v okviru projekta New Media Cross Border z partnerji iz Čakovca, Varaždina in slovenskim partnerjem iz Prosenjakovca. na Play. Happy Media Cross Border krenuli smo 2011. godine i on je rezultat nekog sad već deset godi, desetgodišnjeg rada akta na tom području slobodne kulture, e, područje koje obuhvaća razne modele e, razmjena znanja, e, gdje onda spadaju i slobodni softver, slobodne licence, društveno angažirana umjetnost. U principu poskušali uspostaviti eno platformo, Eh, v sodelovanju z mednarodnim eh, festivalom računalniških umetnosti, torej eh, kreativno, ustvarjalno, večdimenzionalno platformo, ki omogoča torej pretok mednarodnih umetnikov, posameznikov z lokalno umetniško, produkcijsko sceno. Aktivnosti u projektu su bila dva tipa. Jedan tip je bio otvaranje prostora za suradnju, kroz organizaciju koncerata, art intervencija, rezidencijalnih susreta, dok je drugi tip aktivnosti bio jačanje aktera nezavisne kulture. E, u tom drugom tipu je sudjelovala takozvana dvanaestorka. Šest aktera iz Slovenije, šest iz Hrvatske, to su pojedinci koji već djeluju, neki djeluju u organizacijama, neki djeluju kao pojedinci, već imaju nekakvu pozadinu u nezavisnoj kulturi. Tu sam posredstvom projekta New Media Cross Border. Praktički tu zapravo odrađujem praksu. Na neki način pokušavam pojmiti što je sve potrebno da bi se organizirao festival ovakvog karaktera. Dvanestorica je radila na prepoznavanju problema u zajednici i brzim umjetničkim akcijama. Jedna od njih su Anonymous Stamp, drugo su sigurno Most Graffiti. eko zaradi tega, ker se uporabljajo naravni materiali, se pravi, uporabiš mah, ki raste posod, eh, uporabiš mleko, pivo, vodo, vseeno, skratka, zmiksaš ene par eh, sestavin, dobiš konsistentno maso, katera se fajn zalepi na zid in eh, na konci, kdaj v bistvu zača ekografit rast je ne samo lepo na oko, ampak tudi uh, ekološko z tega vidika, da ne ga boš ene kemikalije notri v tej snovi, kar nanašaš na zid. Jaz sem Maja, nismo vrtcentre in imamo intervencijo uh, eh, Mozgrafiti <laughs> in smo napisali. Prekmurje, prva, eko, regija, to je <laughs> Prekogranična suradnja odvela nas je u Sloveniju, ali i u Veliku Britaniju, Plimot. Posjet Plimutu je studijski vizit u kojem smo išli u biti vidjeti kako kako, se na univerzitetu proučava transdisciplinarnost kroz nekakav spoj umjetnosti i tehnologije. susreli smo se sa postdoktorantima koji na univerzitetu Plimut na Akademiji likovnih umjetnosti u biti rade na svojim postdoktorskim istraživanjima te smo u kontaktu s njima u biti razrađivali naš način, naš pogled na to kako bi se New Media Cross Border mogao dalje raditi, koje bi mogli metode koristiti i been through kind of performance and poetry and lots of different art forms, but today we are very much a contemporary art centre and independent cinema. And alongside that, we have a very strong education programme that does a lot, we work a lot with schools, but we also do some very um, close work with various communities in Plymouth. Varinskim toplicama snimamo napuštenu zgradu bivše poljoprivredne zadruge Sloga. Tu su bili bikovi i staje, a ovaj dio je bivša klaonica, juretski prostori i mesnica. I to je već neki 20 godina prazno. I htio bi u ovom prostoru animirati neki život, pokrenuti pitanja zapravo javnih i zapuštenih prostora ovog grada koji su nekad bili živi i funkcionalni. Od tvornica do kulturnih prostora. Why is this happening to me? Why can I not have what I want? The love of my life, the life of the ones I love, the next man, the other, always someone's loss of hope, heart, grandfather, or mother. Why we are worthless in the world of loss, wonder, worthless, as we are forever toddlers, just a tear from conception. U potrazi za prostorom odlučili smo stvoriti svoj prostor. U tome nam je pomogao gost iz Nizozemske, Jap iz Fab Laba. Fab Labs were uh, invented by Neil Gershenfeld, uh, kind of by accident. Uh, Neil Gershenfeld is a professor at MIT University in the United States. So, just for fun, he started to give a course which was called How to Make Almost Anything. Mobilni art laboratorij e, izašao je iz ideje e, Slobodnog festivala 2011. kada se pričalo u biti o nedostatku e, prostora za izlaganje ili neadekvatnim prostorima za nekakvo više namjensko, multimedijalno, novo medijsko izlaganje i rad. I Evo, <laughs> Lopset, ne? E, sudjelovali smo od samog početka, zapravo sudjelovao sam ja od samog početka isto u tom kreiranju, promišljanju, dakle kad smo uopće e, na neki način e, kompletni projekt stavljali na papir, odnosno izrađivali nekakve planove, dakle tehničke crtarije ta ideja je kroz jednu godinu dana rada došla do virtualnog zapravo konstrukcije mobilnog kartu laboratorija koji se sastoji biti od jednog kontejnera, dakle može se postaviti negdje na neki trg, može se postaviti u neki park i može se onda više namjenski koristiti, dakle može biti kao galerija koju se mogu izložiti slike, ako mu se otvore prve stranice može se projecirati u njega pa može biti neka vrsta filmske projekcijske sale. Kultura traži načine da se približi publici. U Čakovcu se integrirala u javni prostor. U Čakovcu već publika određena postoji, dakle ne može se reći da ljudi ne, ne žele kulturu ili da ih kultura ne zanima ljude jako zanima kultura, jako ih zanima da svoje slobodno vrijeme posvete nečem drugom nego što je to nekakva svakodnevnica a, spektakla. Na otvaranju festivala Act Fest 2012. godine napravili smo performance na kojem smo pretirili fotelju kao simbol konformizma i cijeli taj događaj se zvao dekonstrukcija konformizma. Suvremene tendencije u umjetnosti teže povezivanju različitih disciplina. To se zove transdisciplinarnost. I to je ono upravo što smo mi radili u projektu New Media Cross Border gdje a, nismo imali već postavljene postavke s kojima smo došli rješavati problem kulture u malom mjestu, nego smo prvo pogledali kakav je problem, dakle mapirali pozicije koje jesu sastavili tim od 12 ljudi koji se bave vrlo širokim područjem djelovanja, dakle od e, fotografa, multimedijalnih umjetnika, antropologa, glumaca i tako dalje, koji su onda kroz različite načine djelovanja radili programe kako bi poboljšali stanje u kulturi u toj zajednici. na EI festivalu 2012. godine koji se održao u petom mjesecu u Čakovcu u autonomnom centru, u e, prostorima autonomnog centra. E, sudjelovali su i e, cure koje su došle iz Čilea, a zovu se Čimba Lab. To je dakle jedan lab koji se bavi jednom krasnom radionicom i naravno oni imaju i razno razne produkte kao što je, na primjer, e, radio koji je zapravo prenosni, dakle, e, radio koji e, se napaja iz krumpira. So it goes like this. You have the fruit and you have another fruit and you have the plus and the minus because one goes in there. This is the plus. This is the copper. Okay. Copper. And then you have the sink. and it goes to the copper. And then you don't connect these two. Ah, yeah, plus, minus. I'm not a trained engineer. I never started electronics, so I'm an artist. Yeah, I'm a trained painter. Ah. Yeah, I'm not like uh, uh, the solder guy. Yeah, so what I present, uh, just Google something, find a circuit, try to build it, try to find a circuit with uh, like only a few components, not a really fancy one, just make it step by step. U dvije godine kroz uh, projekt New Media Cross Border uh, ono što mi je najbitnije je u biti e, umrežavanje sa ljudima i, i stvaranje jedne grupe i ta grupa 12 e, je zaživ, zaživit će i poslije projekta, dakle s projektom neće prestati i mislim da je to ono, po meni je to ono najljepše što, što, e, što se može desiti, da se tim ne raspadne nakon projekta, nego da se stvarno pokažu ljudi koji žele raditi i koji vole to dalje raditi. Ovo je prvenstveno revolucija unutar nas samih, revolucija individualizma, revolucija zajedništva, revolucija svega. Praktički svi smo na neki način u tom kotlu i mislim da sve te alate koje smo dobili kroz e, e, taj e, New Media Cross Border projekt da možemo vrlo, vrlo dobro iskoristiti. conquesting of new territories in our